很多人说呀，提起防守，膝盖明明他知道应该在肘子里面，但他就是放不进去，就是做不到，怎么办？有几个原因，一个是你正常的标准的膝盖在肘子里面，但是如果你用上身去找下身，你会往左边倾斜，这个时候你看倾斜一个角度就直接插到膝盖的里面去了，看到了吗？对，只要把这个往这边倾，它就容易插进去。第二个原因，有的时候你站架就是明明应该这样站，但你腰往这边侧了一点儿，就这么一点儿。 哎呦，疼死我了！磕肘子，哎呦，膝盖磕肘子，腰他妈转过来就对了。还有一个非常小的原因，你没看清楚，我是这样站的，我是一个，这是这样，我不是这样立着的。打拳的时候我们这样，但要提膝，你肘子必须要往外开一点点。但有的人呢说，哎，我为了迎合我的这个膝盖啊，还有我的错误动作，他肘子放这儿，哎，不行，手一定要贴着头，尤其是高扫低的时候，砰，要这样去打。 不往下沉，为什么你身体往下压？因为你另外只支撑腿没有给你助力，那种拔地而起的感觉，腾，像那种感觉，能理解吗？不能理解。那我换个例子，这种这种感觉，蹦蹦，要跳跃像小兔子一样，啊，学习怎么做一个小兔子的感觉。感谢收看。